Yo, we got my boy Tohai, bruh, featuring your girl Hoen. So you get it? Your girl Hoen. It's like, now nah, featuring Hoen, featuring Ta, Tata Lu, featuring Pashiro, official audio, bro. I don't do the talking, I do the reacting, bro. Let me see. All right, no subtitles, bro. But we, we about to hop straight into Uh, okay. لایک بارن رو میزنه اوبنتو منم سولدات بودم تورنتو یه شب دو شب نبود کل هفته داشتیم مومنتو رو تنم خاک خدا میگی بردی باشه دوبار نه نیستم فاز شما شب میبینی خوابت هله هله هله حل میکنم توش بله بله بله در نمیاد کوش هله هله هله حل میکنم توش هله هله منم باهوش Yeah. شب میزنم پینگ پونگ گنگم کینگ کونگ کی تو رینگ بورد، اونی که بود رو بیل بورد. داده بودم به تیم قول پارو بکنیم بشه جیپ پر per. Oh my God, flow on fleek, y'all. Bars on fleek, beat on fleek, y'all. This is absolutely going insane right now. اونی که بود رو بیل بورد داده بودم به تیم بول پارو بکنیم بشه جیب پر باش موضوع به حرفات که عواقبش دردناکه طرف دارم ارتش توی میگن سلام فرمانده ایزی ایزی نگی چیزی میزی یه تیزی میزی میره یه جای بم به حسین اومدم بگو یا امام 20 سال نیومد کسی جای ما تو رو فقط گوش میدن خالات ولی ما زیر زمینه کردیم وایرال یکی نیست بگی چهار نسل یک تا چهار وقتی که ما رپ میکردیم شما بودی تو کمر بابا نسل یک تا چهار وقتی که ما رپ میکردیم شما بودی تو کمر بابا واسه نگی بابا پر خودم اونقدی که خم بشه دارا اونی که تا دیروز Who this right here y'all down below who the second voice y'all میکردیم شما بودی تو کمر بابا واسه نگی بابا پر خودم اونقدی که خم بشه دارا اونی که تا دیروز جلوم سر میداد بالا الان دیگه سر پایین چرخیده کاراش یکی تجزیات و ذاتیات لاشی از این کشفیات بیشتر بگم خوش میشه تفریات میخواد درس بگیری از همون شب بیا جات باز بسم الله آغوش وا هر کی که اشکل لاشل کنه این طرفش چشمش وا معمولا چیله ولی عشقش کار لاشی و باید تو صفرش کاش دبرت بشه دیگه نره اشتبرا اون کار جمع کش میشه استخراج شما میفروشی نه سر چندر غاز لقمتو میده بوی استفراغ از خورده تا گنده بی استثنا با قصت و تشنش استرداد دفین که نه آشنا واس گس نگو بابا بسبت باد فقط داری میری بگو کی بود اجداد دوین کنه آشنا خوست نگو برو بابا بسبت باد فقط داری میری بگو که بود چسبت داد بد کس چرا شک نکن از ورسا کس گفتن تو رب داری استعداد حله حله حله حل میکنم توش بله بله بله در نمیاد پوش حله حله حله حل میکنم توش They see me, they watching, منم باهوش حله حله حله حل میکنم توش بله بله بله در نمیاد پوش حله حله حله حل میکنم توش They see me, they watching منم با see آه خوش نباش که زندگی بی مقص من به کفتارم اجازه زندگی میدم دور ما هالیوودی مالیوودی پی فینا چه بود جنده میدن شر نکن که شر منم توی مسخالی من خرمنم میدم میکنن در محل من کجا من جلوم منظرم ابتدا تو انتهاری من سعی نکن که این ماشینه یه دیدی که دستم چاقال آبم رو زیدت پاشیدم من این شیر وحشی باحال که دارم حتی جندلاشی یه موتور رو رومه که زدم غیر ماشینم چونی من کمرم هم بیریخت ولی خب تربیتشون هم کیریس رونالدو نگو من مالون براندو میکنم بدون کاندوم کماندو بپرست بدون سانسور خدا تو ماشالله همه هم پابلو اسکوبارو امروز دوستتون نیست چون سدیم بلونه که تو پیپ پاپ هاپ چشماتو به هرکی دوختی سوختی بیدوری دوستی ما اینجاین هله هله میکنم توش بله بله بله در نمیاد پوچ هله هله هله حل میکنم توش They see me, they watching my number push. Ale, ale, ale, ali konan push. Vale, vale, vale, yardım yok push. Ale, ale, ale, ali konan push. They see me, they watching my number push. So for sure. To hide more music videos right there. Hold on, let me Y'all Y'all love K on the beat every day. Y'all love K on the beat every day. Like and subscribe every day, or y'all run away. Wait, what? Nah, that made no sense, y'all. That was an L by me, y'all. L by me, y'all. No cap. I right, like, comment, subscribe, bro. Your boy, y'all love K. Back at it again with another video. Comment more videos you want to react to down below, bro. Anywhere in the world, bro. Comment the video, bro. Right now, bro. We're gonna get in tune with that bit. Anyways, though, like, comment, subscribe. I'm gonna say it again. Like, comment, subscribe. I'm gonna say it again. Like, comment, subscribe. Yeah, like, comment, subscribe. it's in your head. Like, comment, subscribe. Like, comment. Subscribe. All right, I don't want to annoy y'all, bro. Just, I don't want to annoy y'all for y'all. Like, comment, subscribe. Anyway, I'm gonna sign out, bro. Game. Let's go. Take this pick. Take this pic right here. Tag me on the gram. Take this pic and tag me. Might take you a bit.